何してんのまだ外明るいですよ。しかも何それ飲み残しだったの残す。残す、うん、美味しい。ちょびちょび飲んでんのちょびちょび飲んで、ちょびちょび飲んで、しまって、でも飲めるように。 <laughs> どういうこと